on, walk the talk, on. れめっちゃかっこいいんじゃないあれ終わってサイドフリップいやもう一回だよな。 よはいあーごめんうわマジか今の感じ Oh, oh, oh. グラサン買っていい もう一回もう一回こうもう一回やるうんいくよオッケーオッケーいや角度打ってみようかはいもう一回 うわうわ疲れたうわマジうまくなってんだけどなちょっとずつ。